Аська у нас прорабша. Контролює Боря інженер. А подсобні робочі. Подсобники. Хто заказував тяжову артилерію? Ну що ви, морські котики? Це вже не жевжики, це вже тюлені вже. Бачите, не б'ються, сплять в милі, злагоді, любові. Пообнімались, ножки позакидували друг на друга. Тюфтєлі. Закривай, не буду вас тривожити, бо скажете, що потривожив. Отак лапку він витягнув, віддихає. Передавайте привіт. Отдыхай, отдыхай. кидаємо, Саш. Ось, на цей. Ага. Ага. А як я А там не. Так виїдеш, ну ти. А хай туди трошки з'їде отуди. так, ми б на той бік вибили. Сюди обрізати треба. Сюди, щоб він їхав сюди і викинемо сюди. Ой. давай, давай, давай, давай, давай. Хорош, Сер. Ты же надо выкидывать вручную, да? Конечно. Здрасте. Здрасте. Открывай? Да. Ой, ё. А сколько длина? 5 метров, да? Да, наверное. Ну, він 10 метров листок не возьме, да? если 10 метров. Mm. А, ну да, 5 буде висіти. Вот сюда их кидать, а я потом попереважу. Скидывай, да? Скидывай. А ну, Сань, підожди, не це. Просто щоб хрестиків не було. Під колеса І під колеса, так. Да. 63 двадцятки. Угу. І 150 бруска. Ну, він же там посчитав, я 3,5 куба. Ну, пивкуба шалелка. Ну да, три Витритил? Да. Осторожно. А ну, Сантика. А то задний борт серый открывается? Да. Під колеса пунули. Ну, щоб брати отак. А? Бо це ми зараз і придавимо колеса, прижмемо. Ось. А? Ні. Воздух. Так. <laughs> Давай, блядь. Во. Э, давай вот, вот эти придавания. Ага. Ні? Давай, да, сюди. А я потім уже все поперекладую, де що. Може крайній давай. Руб'яжники в мене тут беруться. В мене, мене ж не беруться ці ось. Да? Да. Ой, давай ці. Віка, привіт. Щоб воно було таке до такого, таке. Ого, і копать це беру. Отак, подальше. Вийди, да. Так, привезли брус. Брус и шальовку. Дописываем до ангара, стоимость ангара. Шальовка, ну шальовка там внизу. Шальовка двадцатка и 10 сантиметров ширина. И брус весь 100 на 50, 10 на 5. Получается бруса 100 на 50 Три куба і шальовки я взяв пів куба. Думаю, должно хватить. Ну, я так підсчитував, должно хватить. Якщо там вдруг що не хватить, то потім можна поїхати докупити чуть-чуть. Ну я думаю, хватить. В принципі, считав, що все должно хватить з головою. Це в нас брус іде на обрешетку наверх, на на ангар під профліст, а шальовка йде на другу половину на обрешетку на Коротше, отак. Ну, дерева немало, треба його якось розкладувати, розважувати, тому що по зелені дядь Саня каже. Ти туди йдеш, до вагона. подпирает досточку. Ага. Жаль. Ну, очень... Смотри. 你说的。 трудового года и до сына я еще пойду. Ага. Ну, потому что я буду сейчас хорошо плевать до Нового года, что а давай силы И сразу мне готово. Ну вот, ладно. Ну давай я пораступлю так. Вот, Пока ты поймешь, куда идти. ハハハ。 зеленое этого знака. Убирайте его. Оно же не того знака. Чуть-чуть. Тут надо. Он слишком вниз. Думал, как пошло. А уже какая-то нахуй, Отак, так, друзья, ми виставляємо. Я по уровню пробиваю, дядь Саня прихватывает. У мене є спеціальний уровень. І ось отак ми дивимося. От раз. Ідеально. Дивимося два. чуть-чуть надо надеть сани, типа як, чуть-чуть. И если нам надо чуть-чуть надеть сани, значит мы прихватим с этой стороны, чтобы туда потянула чуть-чуть сварка и все. І так вокруг обхватуємо, дивимося, щоб уже нічого нікуди не вело і тоді обварюємо вже 100%. Оттуда сань хватай ага. від себе. Прихватку хорошу. Прихватку хорошу, її потягне, да, я думаю, буде середня арифметика. Тут а так. А тут а... А так. Ну и поставили уже ту трубу. Тут у нас получается Стойки йдуть торцевая часть через кожні 2 То есть от мы поставили, грубо говоря, через 4, там между ними еще одна и две штуки тут стає. Вот закладушки. Там он, там, ну видно. И также надо ставить на въезде торцева стенка. центральну, от центральна і і оцю ось. Ну Тут центральна 5 метрів від тої труби, від тої стойки, тому що 5 метрів ширина ворот. А та стойка, та сама крайня, вона буде підрізатися вверх. Це буде уровень і е, края і края вагона. Туди ми приваримо ферму і стропільний брус буде получается, от той точки і прямо так іти на вагон, туди опиратися на брус. І так іти аж сюди до кінця. Це ж конець навіса цього. Отак. Ми спочатку ту всю сторону, ну я хочу там зробити понизу сначала опору для стропил и также по верху сделать полностью по всей длине опору для стропил. У нас трубы стоять через каждые 2 метра, а стропила будуть стоять через метр. Поэтому, щоб напротив каждой труби стропила і між ними ще теж йтимуть стропила. Ну а потім обрешетка, з шальовки. І коли ми зробимо цю всю часть, буде готова, ну, грубо говоря, стропільна система і вся обрешетка з шальовки, тоді ми можемо переходити тільки на остальну часть. Также, після того ми як ту часть зробимо, зробимо торцові. Ну, наверное, той тільки дальній торець. І потім вже будемо накидувати ферми. Коротше, а так, думаю. Ферми вже погрунтовані, отак виглядять. Віка грунтує, її ще погрунтувати три штуки. Зараз вона докрасить там 4 стойки. А? 5 труб надо закрасить. Короче, вот так. И оттуда брать брус и начинать же, ну то есть все есть, материал есть, беріть і короби. Ну, профліста то поки ще немає. Профліста на кришу мені надо, по моим подсчетам 200 квадратов На крышу получается на цю часть и на ту часть 200 квадратов а на стены я даже не считал ну хотя пока накрыть тільки, бо думаю поэтапно, бо по деньгам я не по не витягну ну, якщо зразу а так поэтапно. сначала кровля а потом будем определяться по стенам ну а потом уже внутри а потом уже снаружи а заливку уже думаю вообще на следующий год з весни уже заливать Ну то таке вже залівка на слідчий год залью, щоб можна було слідчий год, уже коли буде уборочно, у мене все було готове. Лучше постепенно все робити, тому що воно на слідчий год з весни буде ще дороже. Ну, коротше, отак. ну а потім, як ми це все зробимо, верхні обв'язки, тоді вже наймемо автокран і краном будемо закидувати ферми всі. Будь здорова, Вікторія. Коротше отак. Вон там ще дві ферми не докрашені, а так ці всі покрашені. Надо їх монтувати. І Самі фундаменти, тобто сваї оці з закладними, що я робив, дуже-дуже ефективно і надіжно. Тобто держа так, що можна, якщо валять трубу з верхньої точки, починати гнути труба погнеться, а тут хоч би що. есть дуже надежный ну такі сама закладушка надежна бетон прочный бетон це просто сказка. Наскільки крепучий, що дядь Саня очищав, коли до перфоратором відбивав від верхньої пластини, тому що нереально він ну, такий сильний, прочний бетон. Також у нас є образець наша закладна. Ну так я нічого і не робив, не пиляв, ось вона є. Треба буде її розпиляти. Зараз просто не до цього. Ото, коротше, такі от у нас жульки-пирожульки. Ну а так, на такому етапі по ангарах. Сама висота ангара тут у нас 4,50 Дальняя труба 5,50. Ширина ангара 10 метров. То есть 10 сантиметров на метр перепад ската. Ну а той скат той буде крутий. Скат криші. От ми зараз стоїмо в ангарі. а це мы сейчас в ангарі. Вон та сторона и ця сторона. Отак. Все накриємо, обшиємо і сам же ж потом. Е, кормовий цех, ну, наш вагончик в простонароді. А по блатному кормоцех теж обшиємо, окультуримо, зробимо фронтон тут над ним. І теж зробимо все, доведемо до ума. Тобто тут виходить це стінка ангара буде і там же ж воно фронтон вище догониться повністю, а так під кришу і буде йти цельно з вагоном. Обіш'єм металом. З тої сторони теж обіш'єм, бо я ж так в тому году пленкою обшив і так воно і є. Я так будемо металом зашивати, все робити, все, щоб було до пуття. Це ж опять упрощення собі житті. Приїхала машина, висипала і уїхала. Там поставити той же прицеп, ту ж техніку, ще щось. Все можна загнати в ангар і поставити. Коротше так, друзі, на такому етапі, що тут стовби стоять, показувати особо і нічого. Так, друзі, привезли соєвий шрот. Ровно 500 кг, півтони. Мішки я таких не бачив. В одному мішку вроді би 70 кг. Здорові мішки якісь під не знаю, з-під кофеси чи з-під соломи отакі. Отакий соєвий шрот. У мене вже просто закончився і закончився ще позавчора. У мене свиноматка в намішану кормящим було. Я особо не спішив. А Сьогодні думаю вже треба їхати брати, договорився. То мені там відкрили в суботу. І я забрав у суботу. Поїхав утром. Ну не я забрав, а попросив Серегу і Серега на своїй машині забрав і привіз мені. Коротше отак, отакий соєвий шрот. Зараз попересипаю, ну мішки це просто здоровучі, ну, сам не піднімеш, нереально підняти. Зараз я хочу попересипати весь у бочки. У мене тут вже зерничко потихоньку уходить, тут скільки біг-бегів стояло, повних осталось. В цьому місті тільки ті два повних бігбега, вони по 800 кг, 800-850 І тут ось чуть-чуть осталося. Ну це зараз буквально може сьогодні-завтра подробим і все. А, і вон ще чуть-чуть. І все, і отсюда все обрали. І тут вже бігбегів не буде. Также И, е, ну, получается, следующее начнем с гаража выбирать, бо гараж неудобно машину загонять. И потом уже начнем в вагоне брать зерно. Та хоть там, хоть там, короче, хватає чим кормить. Єдине, що соєвий шрот треба був. Ну, тепер він є. Я думаю, трошки хватить. Тепер півтони, а потім ще возьму. Ну, треба брати коротше, наперед, бо я так дотягнувся, дотягнувся, що закончився і колотив уже тим, що на щелях, просто чорну макуху. А це буду додавати соєвий шрот тепер опять. Ну, то таке. Коротше так ділаю. Зараз сюди все висиплю і хай тут лежить. Коротше так. Погодка у нас, як ви бачите, шепче. Отлично. все чики-піки. Все чики-піки і бомбоні. Ладно, друзі. Всім пока.